आ सृष्टि मा तुझ विना नथी कोई मारो कोने कहूं कठण योग तणो बड़ा पो मां माही ओ भगवति भव दुःख कापो हूं ता